ආයිබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම ලක්ෂ්මන් විජයකුමාර මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. ණය ප්‍රතිහෝගත කරනවා කිව්වට පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් නැහැ මහාචාර්ය වසන්ත කියයි. දින දහයට ඩෙංගුරෝගීන් දෙදහස් නවසියදා හතක් ඩෙංගුරෝගේ වැළඳුණු කුඩා දරුවන් හතලිස් දෙනෙක් ළමාරෝහලේ. ගම්පහ අදී අවදානම් ත්‍රිකුඩාමලේ හා මඩකලපුුවෙන් රෝගීන් වාර්තාවීම ඉහලට ඩෙංගු මරණ දහටක්. මුලින්ම දේශය පුවත්. දේශීය නයතුගේ කළමනාකරණය කරගන්න බැරි මට්ටමකට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇතැයි මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල පවසනවා. ඕනෑම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක අවධානමක් ඇති බවයි ඔහු අප කළ විමසුමකට පිළිතුරු ලෙස ප්‍රකාශ කළේ. සාමාන්‍යයෙන් රටක් විසින් ණය ලබාගෙන ඒ ණය අරමුදල් ක්‍රමක්‍රමයෙන් එකතු වුණාට පස්සේ එය ගෙවීමට නොහැකි තත්ත්වයකට තත්ත්වයක් උදා වෙන අවස්ථාවලදී ඒ ණය නැවත සකස් කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රියාවලිය තමයි අපි ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කියන එකෙන් සරලව අදහස් කරනු ලබන්නේ. දැන් මෙතනදී ලංකාව කාලයක් තිස්සේ ණය ලබාගෙන ඒ ණය ප්‍රමාණය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වුණාට පස්සේ අපිට ඒ ණය ආරමුදල කළමනාකරණය කර ගැනීමට බැරි තත්ත්වයක් දක්වා ගමන් කරා. ඉතින් එතකොට ණය කළමනාකරණය කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් දක්වා ගමන් කරාට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ ණය යම් ආකාරයකට ප්‍රතිවිවගත කරන එකට ලකරලා නැත්නම් ප්‍රතිසන්නිදානය කරලා ණය දරණීය තත්වයකට පරිවර්තනය කරගන්නට. එහෙමත් නැත්නම් ණය කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකිවන තත්ත්වයක් දක්වා ගමන් කිරීමට. ඒක තමයි අපි ණය ප්‍රතිසන්නිදානය කිරීම නැත්නම් ප්‍රතිවිවගත කිරීම කියන එකෙන් සරලව අදහස් කරනු ලබන්නේ. ඇත්තටම විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණයකට කලින් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කිරීමක් අනිවාර්යයෙන් සිදු කළ යුතුයි කියලා දෙයක් නැහැ. 2022 පමණක් අපේ රටේ දේශීය වෙළඳපලෙන් රජය ණය අරගෙන තියෙනවා රුපියල් බිලියන 3200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ සමස්ත දේශීය ණය 126කින් පමණ වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණා 2022 වර්ෂය තුල. දැන් මේ වැඩිවීමත් එක්ක මේ වෙනකොට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කරන්නටත් අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද අපිට මේ දේශීය ණය සමස්තය ණය බර ඇත්තටම ගෙවන්නට තියෙන්නේ ක්‍රම දෙකකට. එකක් තමයි නැවත ණයක් අරගෙන අපිට මේක ගෙවන්න පුළුවන්. ඊළඟ ක්‍රමවේදය තමයි මුදල් උපයලා මේක ගෙවන්නට පුළුවන්. අපි දිගින් දිගටම කරේ ණය අරගෙන මේ ණය ගෙවීමක්. ඒ තුල සිද්ධ වුණේ රටේ සමස්ත දේශීය ණය ප්‍රමාණයත් වේගයෙන් ඉහළ ගියා ගිය වසර තුල දැන් අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා දේශීය ණය කළමනාකරණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය තත්ත්වයක් දියුණු කරගන්නට. දේශීය ණයතොගේ කළමනාකරණය කර ගැනීම ගැනීමට නොහැකි මට්ටමක තමයි රජය සිටින්නේ. රටට වඩාත් වාසිදායක වෙන්නේ මේ දේශීය ණය සහ විදේශීය ණය සමගාමීව යම් ආකාරයකට ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන එකට යනවන. ඒ තුල දේශීය ණය හිමියන් සමග සාකච්ඡා කිරීමටත් විදේශීය ණය හිමියන් සමග සාකච්ඡා කිරීමත් එක විට සිදු කරලා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණයට යනවා නම් ඒක තමයි රටට වඩාත් යෝග්‍ය ක්‍රමවේදය වන්නේ. ඕඩෑම ණයක් ප්‍රතිවිවගත කිරීම නැත්නම් ප්‍රතිසන්විධානය කිරීම තුළ අවධානමක් තියෙනවා. පුද්ගලයන්ගේ පාරිභෝජනය ආයෝජනය ඉතුරුම් ඔය වගේ සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් වලට මේක යම් ආකාරයකට බලපාන්නට පුළුවන්. මෙතනදී ඇත්තටම අවධානමක් නැති ණය ප්‍රතිවිවගත කරණයක් පිළිබඳව අපිට සාකච්ඡා කරන්නට අමාරුයි. ඕනෑම ක්‍රමවේදයක අවධානමක් පවතිනවා. හැබැයි වැදගත් වෙන්නේ අඩුම අවධානම් සහිත අඩුම බලපෑමක් සහිත ණය ප්‍රතිවිව පරිව්වගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයකට අපි ගමන් කිරීම. ඒ සඳහා සිදු කළ යුතු වන්නේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා වූ විවිධ ක්‍රමවේදයන් පවතිනවා. ඒ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ අපි විශ්ලේෂණය කරන්නට ඕනේ. මේ ණය අරගෙන තියෙන පිරිස විවිධ පිරිසක්. මොකද රජයේ විවිධ පාර්ශවයන්ගේ ණය අරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ඒ පාර්ශවයන් ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනේ. මේ දෙගොල්ල ගැනම සැලකිල්ලට භාජනය කරලා අපිට සිද්ධ වෙනවා යම් ආකාරයේ විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණ විශ්ලේෂණයක් කරන්නට අපි ඉතාමත් සරලව කියනවා පිරිවැය වාසි විග්‍රහයක් කරන්නට කියලා. ඉතින් ආර්ථික විද්‍යාත්මකව පිරිවැය වාසි විග්‍රහයක් කරලා අපිට බලන්නට පුළුවන් ඇත්තටම මේ කියන ක්‍රමවේදයන් අතරින් රටට සමාජයට රටේ මූල්‍ය පද්ධතියට අවම බලපෑමක් වන අඩුම අවදානම් සහිත ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියලා. මේ දේශීය ණය ප්‍රතිබිහිවගත කරණය තුල සමාජයට සිදුවන හානිය අවම කරන්නත් ඕනි. මූල්‍ය පද්ධතියට සිදුවන හානිය අවම කරන්නත් ඕනි. ඉතින් මේ දෙකම යම් ආකාරයට තුලණය වන විදිහේ ක්‍රමවේදයක්. මේ දෙකම දෙපැත්තම පිළිබඳව සලකා බලලා රටට වඩාත් ගැළපෙන ක්‍රමවේදයක් රජය අනුගමනය කරමින් මේ දේශීය ණය ප්‍රතිබිහිවගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට එළඹෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ගත වූ දින 10 තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 2917 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය පවසනවා. මේ වන විට ඩෙංගු රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. මේ අතර ඩෙංගු වෛරසය ආසාදනය වූ කුඩා දරුවන් 40 දෙනෙකු කොළඹ රිජ්ජේ ආර්ය ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බවයි ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා ප්‍රකාශ කළේ. ඩෙංගු ත්‍රී වෛරසයේ ක්‍රමික ව්‍යාප්තිය හමුවේ රෝගීන් සංඛ්‍යාවද දිනෙන් දින ඉහළ යමින් තිබෙනවා. මේ වසරේ ගත වූ මාස කිහිපය තුළ පමණක් ඩෙංගු රෝගින් තිස් දෙදහස් හයිසේ විසි පස් දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය සඳහන් කළේ. ගත වූ දින දහයට වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගින් සංඛ්‍යාව දෙදහස් නවසියදා හතක්. මෙවන විට ඩෙංගු අධි අවධානමක් පවතින්නේ බස්නාහිර පලාතේ කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතවයි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙන් ඩෙංගුරෝගින් හත්දහස් තුන්සේ විසි අටක් හා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙන් ඩෙංගුරෝගින් හයදහස් අටසිය හතර දෙනෙකු වාර්තාාවී තිබෙනවා. බස්නාහිර බටහිර පලාතට අමතරව ත්‍රීකුණාමලය හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලද ඩෙංගුරෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වී ඇති බවයි සෞඛ්‍යංශ ප්‍රකාශ කළේ. ත්‍රීකුණාමලයෙන් ඩෙංගුරෝගීන් එක්දහස් තුන්සිය විසි පස් දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර මඩකලපුවෙන් වාර්තා වී ඇති ඩෙංගුරෝගින් සංඛ්‍යාව එක්දහස් හාරසිය දාහතරක්. සමස්ත ඩෙංගුරෝගින් අතරින් සිට විසි පහක් පාසල් සිසුන් වනවා. මේ වසරේ ඩෙංගු ආශ්‍රත මරණ දහ අටක්ද වාර්තා වී තිබෙනවා. ඔබට දින දෙකකට වඩා උණ පවතිනම් වහාම සෞඛ්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. බොහෝ එතකොට අපි දන්නවා මේ දවස්වල අර උණ කියලා කිව්වහම ගොඩක් අය ඉතින් අත් වෙදකම් කර කර ඉන්නවා. ඉතින් ඒක සුදුසු නෑ. ඒ වගේම සමහර අය උණ සමනය කිරීම සඳහා තමන්ම වේදනානාශක ඖෂධ මිලදී අරගෙන පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මොකද අර රුධිරය වහනේ වෙලා කම්පන තත්ත්වයට යෑමේ අවදානම වැඩි කරන ඒ වගේ ක්‍රියාමාර්ග වලින් ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ දින දෙකකට වඩා උණ තියෙනවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ගර්භණී මව්වරුන් වෙනත් වයෝවෘද්ධ සහ වෙනත් රෝගාබාධ තියෙන කට්ටිය කුඩා දරුවන් වගේ අය උණ තත්ත්වයක් ඇතුණු තින් එදිනම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න මරණ විශ්ලේෂණය කරම අපිට පිනේ ගිහිලා තියෙනවා බොහෝ වෙලාවට මේ රෝහල් වලට ඇතුළත් වෙලා තියෙන ප්‍රමාදව මේ අතර ඩෙංගු රෝගයේ වැළඳුණු කුඩා දරුවන් 40 දෙනෙකු පමණ මේ වන විට කොළඹ රිච්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බවයි ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා ප්‍රකාශ කළේ ළමා රෝගලේ අද වෙනකොට ඩෙංගු රෝගීන් 40ක් පමණ සිටිනවා රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් දවස් දෙක තුනකට වැඩි වුණ තිබුණොත් රුධිර පරීක්ෂණයක් කරගන්න එතෙන්දී සුදු රුධිරාණුවල සහ රුධිර රුධිර පට්ටිකාවල අඩුවක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම රුධිර පට්ටිකා 150ට වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා නම් රෝහලක් වෙත යන්න. දරුවාට ස්වභාවික දියර ආහාර විශේෂයෙන් ලබා දෙන්න රතු පාට කළු පාට ආහාර ලබා දෙන්න එපා. පැරසිටමෝල් මාත්‍රාවට පමණක් ලබා දෙන්න කලබල වෙන්න එපා. ඕනෑවට වැඩිය පැරසිටමෝල් ලබා දෙන්න ගියොත් දරුවාගේ අක්මාවට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉබියුප්‍රොෆෙන්, ඩයික්ලොෆිනැක් සෝඩියම් වගේ දේවල් දීලා උණ අඩු කරගන්න හදන්න එපා. එහෙම දුන්නොත් ලේ ගැලීම් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඩෙන්ගු රක්තපාත වුණු තත්ත්වයක් ආවොත් බැරෑරුම් වෙන්න පුළුවන්. ඩෙන්ගු කියන එක උණෙන් නවතින්නේ නැහැ. සමහර අයට රක්තපාත වුණ සහ සමහර අයට කම්පන තත්ත්වයන් වලට යන්න පුළුවන්. ඩෙන්ගු රෝගීන් වැඩි වුණොත් සංකූලතාවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකම රෝහල් ගත වීම සහ මරණත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයේ හමුවේ ඩෙන්ගු රෝගීන් තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි හේයින් අවට පරිසරය පිරිසිදු කිරීම, ජලය රැඳෙන ස්ථාන ඉවත් කිරීම සිදු කරන ලෙසයි සෞඛ්‍යංශ නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. රටේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන්. ගෝල්ෆේ සරගලයේ රටපුරා ඊට එරෙහිව ඇතිවෙච්ච ප්‍රචණ්ඩත්වය දිහා අදාපව හැරලා බැලුවොත් එහෙම ඒ ප්‍රචණ්ඩත්වය සංවිධානාත්මක සැලැස්මකින් තොරව කිසිසේත් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි බව ඊටාම පැහැදිලි. ඒ සියලු ක්‍රියාදාමය තුල අපිට පේන්න තියෙන්නේ 69 ලක්ෂය ජනවරම පරාජය කිරීමේ අතිදැවැන්ත කුමන්ත්‍රණයක්. මේ මහබැංකුවේ මූලික අභිප්‍රාය වැරදි. අපි මේ මහබැංකු පනතර නඩු කිව්වට පස්සේ මේ මහබැංකු පනතේ බෙල්ල කඩලා තියෙන කඳ විතරයි තියෙන්නේ. අතු විති පමණයි තියෙන්නේ. මුදුන් මුල කඩලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඒ මුදුන් මුල මූලික අභිප්‍රාය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියලා තියෙනවා. නීති විරෝධී, සදාචාර විරෝධී කොහොම කියලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම කියපු පනතක් මේ එක දවසෙන් කඩිමුඩිය සම්මත කරන්න බෑ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල තමයි නියම කරලා තියෙන්නේ. උඹලගේ අයවැය බිඳුවයි දශම හයක් ඇර සතයක්වත් වැඩියෙන් වෙන් කරන්න එපා කියලා ස්ථානාධාර වෙනුවේ. ඉතින් එහෙම කියලා අනිත් අතට ඒගොල්ලන්ගේ වාර්තාවල කියන්නේ සියලුම අවදානමට ලක් වෙන ජනයාට මේ ස්ථානාධාර දෙන්න බවයි. මේ දැන් කරන්න යන්නේ සපත්තු 90 කකුල කපන්නයි. කකුල අලුව සපත්තුව හදන්න නෙමේ. බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට පත්වීමේ ප්‍රතිඵල අපි දැන් භුක්ති විඳිමින් තියෙනවා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායම රට තුල මවන චිත්‍රය තමයි එදාට වඩා රට හොඳයි. රට නිකන් සුඛිත මුදිත වෙච්ච පරිසරයක් තමයි පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. අම්මා අප්පොච්චි හැර විකුණන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ඒ විකුණුම්කරණය වික්‍රමසිංහ රජය ප්‍රධාන ආර්ථික උපක්‍රමයේ බවට පත් කරමින් තියෙනවා. අපි දන්නවා මීට අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා මෙක්ස්වස් පර්ල් නැව ගිනි ගත්තා. පරිසරයට විශාල හානියක් වුණා. මේ වන්දිය ගන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරන ආකාරය අපිට සැකසහිතයි. එක පැත්තකින් කියනවා මේක ගිහිල්ලා නඩුව පරනවා සිංගප්පූරුවේ. තව පැත්තකින් පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට විවාද දෙන්න. තව ASCII ආරංචි වෙන ඩොලර් මිලියන 250ක පගාවක් මේකට කොමිස්සයක් ගත්තා කියලා. එනම් මේකේ මොකක් හරි රහසක් දැන් කාලෙක ඉඳලා මේ රටේ විවිධ දූෂණ වංචා පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ කතා වෙනවා. හැබැයි ඒ කිසිදු දූෂණයක් වංචාවක් අල්ලස් ගැනීමක් කොමිස් ගැහිමක් පිළිබඳව ගනු ලැබූ පියවරක් නැහැ. අපේ රටේ ඉන්න වංචාකාරයෝ දූෂිතයෝ අල්ලස්කාරයෝ කප්පංකාරයෝ සියලු දෙනාම ඊටාම වාසනාවන්ත උදවිය. ප්‍රවෘත්ති අවසන් ඔබට සුබ දවසක්.